Yeah. <laughs> Bonjour, j'ai un problème. J'ai tué ma grand-mère. Vous pouvez m'aider bah oui. Merci euh, Constant, Constant, viens, voir, parce que la, la grand-mère, en fait, je la trouve pas. crois que tu l'as trouvé Constant, Constant, regarde ce que j'ai trouvé Tu me répudes Ah et toi, t'es encore plus moche que d'habitude. Alors les gars, pour ma grand-mère, vous avez pu faire quelque chose Tout est là Mais qu'est-ce que c'est que ça bah, C'est C'est vie Mais c'est le chat Ma grand-mère, elle est là Faut vraiment être crétin pour confondre un chat crevé dans une litière à une grand-mère je vous sers des bières maintenant. Ah,